wenn man die neue Generation der Social Media äh, Tools nimmt, dann war das der Einstieg mit Twitter. Ich äh, war interessiert daran zu sehen, wie man in so wenigen Zeichen entsprechend Mitteilungen weitergeben kann und äh, habe äh, große Probleme darin gesehen, das in dieser Kürze auch zu vollziehen. Es ist gelungen und deshalb fand ich Twitter ganz interessant und auch sehr durch die Begrenzung auch sehr einfach zu handhaben.